Wata akobeta mama na carton ya mal ya faux oyo babetaka na eza muke me ya riche ezala plus que oyo bango babetaki aleka nani aleka fali watanabe aza plus que aigle wa tour de controle oyo baya bamibenga ba aigle mais biso tosimbi nzungu yango na maboko nde dede basi tomona ya, ya fali tomonaki bralima ayeli atabulaki sponsor na ye mpo na nini ya babiye na ye tomona ya bralima tokota mpe baba omona ya bralima azosalela propagande ya concert ya, ya manake ya motu na ye mais neti jusqu'alors tozo comprendre te soki eza nini to nini toko konsango eza to eza te Meilleur vœux na bino tout ba abonnes na biso meilleur vœux na bino tout bandeko bolandaka temps fort pe ba mourir ya Katie Kapesa meilleur vœux na bino temps fort en mode balade na décembre oyo mwa actualité eza makasi na mboka na biso RDC yango tokokita prise na terrain mpo tosololaka na bayimboka population bayebi makambo yango ndenge esalemaka ndenge ezalaka voilà temps fort ya lelo tobeta lisolo Mwa reflexion moko ya mukie, mwa constat par rapport ya concert ya. Voilà Heritier Watanabe abeta concert na stade de martyrs le 25 decembre jour ya Noël Heritier Watanabe abeta concert yango na profiter occasion na souhaiter dejà ba joyeux Noël na ba amoureux nioto ya Katika pesa television Na souhaite dejà ba bon anniversaire na ba Noella, ba Noeline, ba Noël, là je prends directement ya Ngiama Makanda Werrason, donc ba tout ba botama na decembre le 25 decembre en tout cas ba joyeux Noël na bino dejà bien avant. Alors constat eza que Heritier Boss Lay, Heritier Watanabe le 25 lelo toza le 13, Donc dans 12 jours dans une semaine c'est 3 jours awa concert ezala na stade de martyr mais Kinshasa eza malili Kinshasa eza ya kolala nde epesaki biso mwa pasi te mais boule toluka toyeba pourquoi Kin eza ya kolala kaka po aza te na Kin nde yango eza ya kolala boye to manque ya management to manque ya popularite To manque ya ba fan yango esali to kita na balabala to solola na batu bayebi musique batu balingaka musique parce que Fally Ipupa concert na ye ezalaki le 29 octobre oyo euti koleka une semaine une semaine avant annoncement ya concert ya le 29 ba billets ezalaki déjà disponible bato bandeki kosomba billet Et lelo na une semaine après excusez naza mutu ya fally te je suis pas warrior ni golois batu ya wata baza ba nani ba watanabe soki ba watanabe ba nani ba ba ba, ba, ba la team naza soki ba la team te donc naza pe soki viva nova te soki villa nova te Donc naza mutu te mais c'est un constant oyo tosali eza ke ba billets place ya ba liens vente ya ba billets ezoyebana te est ce que ba billets etekama kaka sur place ba billets etekama kaka jour J toyebi te na ba telespectateurs na ba ndeko oyo toswa na bango nde tokoka tozwa makanisi mpo toyeba mpo na nini esalama bongo mbote ndeko na ngai mbote boni sante sante eza kimia yango ya nzambe Olingaka musique? Oh oui, nalingaka musique. Yo est-ce que oza na warrior, latin to golois? Te, naza nionso mibale naza kuna te. Nasepelaka nde na musique congolaise. Voilà vrai melomane asepelaka na musique ya mboka. Concert ya Heritier Watanabe dans une semaine na deux jours mais mua kimia eza na Kinshasa oyebi te bino bato bolingaka musique. Est-ce que eza pourquoi kozanga ba ba ba ba ba, ba fan to promotion eza makasi te to nini yokozala na baza nini Bon, soki soki biso to- tozomona po concert olobi soki le 23 awa concert ya ya- ya héritier le 25 décembre concert ya héritier mais tomona eloko moko elakisa concert eza le 25 Parce que koto teka ba billets eyebani nanu te. Parce na oyo afali tomonaki avant une semaine après eza bala bala basada na ba TV koto tosomba ba billets parce même tokoswa ba billets quelconque. Mais na heritier ezoyebana te. Par exemple azwi ba sponsors ya bien te. to aza na ba manager ya bien te wana nde toyebi te de deux parce que tomona ya fali tomonaki bralima ayeli atabinaki sponsor na ye mpo na nini ya babiye na ye tomona ya bralima tokota mpe babar omona ya bralima azosalela propagande ya ya concert ya ya manager ya motu na ye mais neti jusque alors tozo comprendre te soki eza nini to nini toko konsango eza to eza te sikoyo yo lokola melomane amoureux ya musique eh ya musique ya mboka na biso ba oyebi ke etiaki mana bien oui wana na boya ngo tayemba ka bien siko osenga na ye nini to osenga na bureau na ye nini parce que jour j bientôt là concert senga bato ba batravaille na héritier basala nde bapropagande basala propagande parce que fali aza na bafana basala bapropagande basala bamarketing batatambolaki ebele mingi Biso ba matière ba passe comme ba banda oyo ba héritier za ba matière ya ko compter. Donc matière oyo matière ya ko compter. Donc normalement to to comprendre bien te. Aza ba sponsor ya bien to aza ba manager ya bien to ndeni ba manager ba tambola. Ba pesa ba fils oyo ko to ba ko ba billet. Lelo lo ba ya mwana. Est-ce que biki mutu asala ka marketing ka ndenge asala silence wana akobeta pe plein pe koleka fali pupa Voilà, merci Joe Fils. Euh, tozui euh, ye aza na ye golois te aa na ye mpe warrior te aa mpe la team te mais aneka amouri ya bonne musique nde aconfirme biso ke héritier promotion eza makasi te ye sikoyo alingi ayeba mpo ani promotion eza makasi te bon sikoyo Etant melomane, osenga na ba latimiste nini? Bato oyo balingaka Heritier? Bon, nasenga na bato oyo balingaka Heritier basala, basala pena mutu na bango marketing ya makasi, basala ye pena marketing ya makasi parce que concert eza eloko ya blague te, concert ba preparaka concert nde kaka batie le 26 ce que a preparaki yango deja soit toyeba soit heritier yango aza na ki to aza na kimi te mpo makambo ete malili boye lelo nayetala mpe yango wana aza na ki to aza na kimi te voilà merci euh, ndeko asengi na balatiniste donc euh, balatiniste nyonso tu bosala promotion héritier aa na kin te héritier na kin te héritier akoma kin le 17 le 17 oyo héritier azongi na mabele ya kin et Arrivee na ye nde esama na carnaval pour vous annoncer arrivee ya heritier le 17 esalama na carnaval djo fils nako telema na ba idee ya balade ya ko tuna ba vie ya population merci ndeko donc tomoni ba ndeko ya salon nde ba yambaki biso na salon de coiffe bango ba lingaka bango musique mais baza na bango ba golois te baza na bango pe ba warrior te mais baza batu ya ya bonne musique to continue ko zua toujours batu Ba ndeko balingaka la bonne musique hein ndeko boni sante. Ouais sante calme mwana maman. Olingaka musique hein. Ouais oyo vraiment la team wata toujours gogan tour de controle. Voilà la team wata yeyo la team wata yeyo gogan tour de controle. Tolingi totuna motuna na ngambu na bino tobanda komona Fally Ipupa une semaine ya concert na ye mais clips ezalaki bouger. Ezalaki ya kaka dega mais bino kimia boye nde nini nayebi te poso eza nini. Biso toza batu moko boye tolandaka batu te batu balanda ideologie na biso nde watanabe aza plus que aigle wana tour de controle oyo baya bamibenga ba aigle mais sikoyo biso tosimbi nzungu yango na maboko nde sayake wana makambo ya mike wata toujours gogan na 25 decembre ba fanatique ya bonne visite baya ko visite na timwata ndenge azo corrige ba erreur Oyo ba missions congolais basalaki na mambo ya musique biso nde batu oyo kovandisa monde ya ndule oyo batu batikela agenda ya ndule c'est la team wata eh. Voilà John Fils au Congo makambo yango yango oyo donc euh, problème eza boye toboyi te ke le 25 makambo ekosala ba minene bokorige bayaya bokorige bato oyo babebisaki donc sikoyo se moto abebisaki nani nani abebisaki nao baconcert yango ya martyr Ba jaloux na biso batu balingaka biso te. Oh te. Soki tolekaka bango mais bandimaka te que tolekaka bango mais tolekaka bango. Yango tolobi te na mboka na biso oyo Werrason mutu abanda makambo ya martyrs abeta martyrs ba musiciens mosusu balanda sikoyo na moment oyo eza kaka Fally nde mutu abeta ye concert. Nde heritier oyo aza ye fally abebisi to williams abebisaki. Te bango tout babebisi te biso tout toza na kati ya. Mais bino bike boye ko corrigete. Toye ko corrige normalement toye ko corrige bango place baza na ba erreur ba mususu ba beti stade de martyr après ba 10 ans ba 15 ans baza ba reveur biso ne kala deux album tobeti tobeta fikin totondisa ngo lelo toye na bango po to corrige tobeta stade de martyr tobuka ngo nde libanda na kati mais problème eza keno malili nde eza na Kinshasa Ba congolais balinga bayeba lokola na kuta pe na profite baluka bayeba ba billet eetekama wapi yo osombi deja billet? Biso ba billet tosombaka te biso bayelaka biso deja ba billet toza na ngo toza kaka na makambu etali tozela kaka banda obule lokola toko echoue nde to echoue nde to echoua ba concert ya poto mais lelo salle de martyrs na mboka mwana mokonzi oyebi tokobeta kaka L'essentiel a que biso to to tondisa ka stade de martyr. Ba billets de bus, ba billets de bande etekama? Oui, billet etekama dejà. Ya solo? Oui, billet etekama. Sikoyo ki kin nde malili? Kin nde malili? Donc bino nde ba la ba ba ba la team bo sala promotion ya concert te ou bien boyaka na système ya aigle ya kobatama mais bo bimaka bo kamuisi mokili? Eeh tokamusi mokili te eza da mbele obetami deja ngonga ebeta ye deja mokili boyebi deja ke te na 25 decembre wata akanga marature toya wana ba vie ba soutenir nga ba ba sponsor deja ba mobi mada moko na moko biso tobengaka batu te bango balandaka biso bango moko Dans ce que dans ce que na comprendre djo fils naza ko comprendre na nga elongo cela veut dire ba warrior baza deja plus de 85000. oyo bakokaka deja stade wana sikoyo yango boza na posa asala promotion te po batu misusu baya ebele te bino bozanga place oubien nini. Te biso deja kombo ya ki heritier deja ki watalade wana elongua deja mokili babangaka deja kombo ya heritier sikoyo presence ekosala ndenge nini. Voilà merci ndeko merci ndeko pona ba information na yo je crois bandeko balanda biso bo comprendre que no ba la team yeyo nga bo comprendre souci ezali kaka yango wana Je crois bo comprendre que non euh, babi que Heritier Watanabe makambo nyonso ezala yango pepele ezala yango bien na stade de martyr bakosala déjà plein parce que bango nde bakolo masolo bango nde tour de contrôle ya kobanga eza te merci Jofis tozokoba ya pasi ezalaki ya motuya tomeka kotuna kaka mpo toyeba soki ya solo ekobetama to ebetama te concert ezali balakaniste bandembe tokokontinue lisolo na Geoffrys Okungu tokoba. Voilà toko continuer kaka ba enquetes na biso par rapport ya concert ya le 25 ya Heritier Watanabe tomoni la team yebiso yeyo masta boni? Bien boni sante? Sante kimia na ngolu ya Nzambe. Oza la team? Ouais normal tour de controle toujours. Pesa TV boyebi ye sœur na ngai ya bien boye ye azalaka ba kota ba state ye kuna partout. concert ya le 26 décembre eza to eza te ezala te bwani wana wata na bit soki te tosala marche fo ezala kaka tozela wani baboka afungama ah, mais biso totui bango pourquoi parce que toyebi ke fali pupa une semaine ya avant concert tomonaki crise ekolaki ya mouvement bato bazali panike bande kutoluka place bakosomba billet te ke noko marketing esali moke obe bato bazoko mouvement te ke ebapaka te na stade ebeye kolaki ebeye biso ana te ya joana misiki wana ebetala ngambo wana soki bala tongo nde journal elo ti 12 heures ezaka na buma wata na wata banda olelaki nyonso ozela ngo ako nde toluka nde tokoka mbongo po mokolo nde totonda su peloton eza bongo ba conseil mene ozali oui nazali mo assurance mpe abeta plein eza normal pwanini te wana batala te tour de contrôle nde likolo yango nyonso toya tourne bango nyonso tu tokonisa plein oseka na melomane na bino neti bino balingaka wata bon aza musicien na biso asa honneur non seulement na congo mais na monde mobima mpe na afrique yango nasenga boya boya ebele tokamela mpe tosoutenir artiste na biso to asiste mpe toyoka su baancien succès asala su bien makasi voilà babi concert ezali merci ndeko babi concert ezali toko ba wana lisolo na ba latim latim bone ya yo na part na yo concert ya le 25 apparemment lokola reside ozala te hein bon oya minute oyo nakozala na nga te or bato bazala ebele te nakoyeba nini oh, yo yo melomani yo melomani fo oyeba ti so bazali to bazali bediki fo oyeba Yango naotuna yo, yo lokola amoureux fan ya wata ndenge oyebi puissance ya tour de controle conseil ya le 25 bato bakozala ebele to bakozala ebele te? Pona ngai na moyen nanga keno pona ye bakozala mua bakozala ebele ya keno oyo boye na boye te bakozala mua ozala mwa pwani mpo wata na moto te aza na moto na ndenge na yo oh, si olongo ndenge na moto mpo ah, na minite oyo toyebi kelo moto aleki bango na moto azaka fali parceke fali moto atondisaki stase biso nyonso tondimi ye ah, mpo tondima ye fali tomona bale na terete donc mais ah, ah, ba ata bana teresa na te na capacité ete wata na bomonike ya kotonza sta te Ngai na mwana kotondisa yango te. Voilà, Wario, Wario balobi de yake no, mpo na ye stade ekotonda te. Na Wario de apesi ya vie, mpo na ye stade ekotonda te. Siko, stade ekotonda te, mpo sel musicien monene ezalaka Fally Ipupa. Kasi okomona te heritier par rapport ba vitesse oyo aza nango oyo akobeta plus que bino. Ah wana nakondima yango te. nakondima yango te voilà jofis tokokontinue lisolo tozokoba lisolo na balatin eh, tosolola na bango toka toyeba sika elema makambo yango ekosalama to ekosalema te tata boni le 27 décembre ya balatin nozotu na kati ya stade du marti mpo na conseil ya héritier watanabe oza na team olobi yo mpo oza moto ya héritier watanabe eh, nalingaka ye moko kasi na martir oza to ozala te nakozala nakozala ifo na participe wana nazala osombi bie bo bie nasomba ata mokolo wana nasomba o sikoyo nde nini esalamaka no bino bosala plein na kalakala saint de martir osilo ta bosombi na babie te Bon, toluka nanu mbongo ya kosomba billet po billet wana eza ya koteka eza ya ofele te faut toluka nanu mbongo après ke tosomba billet mais oyebi ke bosa plein bosa plein bosa plein te bosa plein koleka fali bon eza eza compétition te kasi héritier musique ya compétition musique eza compétition Musique ezalaka competition. Na nayebi que Heritier aleka Fally po ye aza artiste makasi tolingaka ye makasi. Boleka Fally ndenge nini bosali promotion esalema te ba bandeko baleya te na nzela boleka Fally nde. Bon wana nde nayebi te nga nayebi te. Voilà merci donc koba tokoba lisolo na biso donc je crois Tokomi kokoma na suka ya, ya, ya lisolo na biso na bandeko balingaka Heritier Watanabe eh, na bao balingaka ye mpe te par rapport ya le 25 décembre tata boni ya conseil ya Heritier le 25 décembre mpo na yo ozela ya mondeni anaya mama boko afongwama osepe na réussite bien échec Ah, oyebi na yoki bien te bandela osepela na réussite to échec ya concert wana asepela na réussite wana diable wana le chef de la nation le chef de la rumba abinisa biso rumba ya makasi bandoki ya solo makasi voilà merci babengi yesu chef de la rumba donc ya lisolo wana voilà tokomi na suka ya lisolo na biso tokomi na suka ya lisolo na biso entretien na ba na bandeko na biso oyo baza awa sur place na oyo etali euh, activité na oyo etali concert ya héritier watanabe voilà jofis okungu tokokoba na mosala na biso tokomi kokoma presque na suka ya lisolo tata boni bonjour tokobeta biso lisolo par rapport ya concert ya héritier ya le 25 ekozala plein eza héritier asala plein to asala plein te par rapport ya ya concert wana oyo bato baosi yango le 25 décembre Merci d'abord mpo na parole. Wata akobeta mama na carton ya mal ya faux oyo babetaka na eza moke me ya riche ezala plus que oyo bango babetaki. Aoleka nani? Aleka fali. Voilà, merci bandeko balandi tokode kuna balatini ndeko boni Malamu. héritier abeta conseil le 25 oyebi yango Nayebi. na sede martyr Nayeba. siko balobi le conseil wana esimba te pona nini parce que promotion eza te héritier posone ezoyebana te siko bino bala team bozoloba nini ah pona héritier tokoloba nini héritier ekosimba simba te pona nini biso bafani tozali tolinga héritier monde nantie toyebi héritier ndenge fali ayebani nde mpe héritier ayebani siko tokobo héritier par rapport à quoi a musicien mboka amwana mboka batika ye abeta bafani bazali biso nyonso aza na mposa na ye asika bosala vraiment plein tokosala plein nos tosala mopa fali epe ritie mpe tokosala yango ya solo eza bongo yo oza na stade nakozala na kati ya stade nazangaka te balobi baplace ya biye etekama nde eyebani te yango esakenda bokoka esi promotion eza te Sikoyo bino bo boza après nini? Ba mosi eza te. Ako aider biso atutikela biso ba billets nde fallait atika na ba station na ba kin marche nde batikaki po epesa biso eh, moyen mpe facilité ya kosomba yango mpo tokota ebele. Voilà merci je crois boyoki boyoki information te bakosi ba faux simba kaka. Donc na souhaiter ka faux simba mpo wata aza vraiment na element oyo parmi ba element ye parmi ba jeunes nde na aza jeune oyo nde tolongolaka. to mpo na ngai wata nakosaka ngai na concert donc mpo na ngai lela wata ba classe na lela edala lofa yamla aza artiste moko boyo abeta musique bien to mabe papa moto yango nalingi donc seke ye nde moto ayebi makambo yango musique kitoko makambo te kitoko na wata en tout cas wata Biso bili yo moyebi umela. Voilà merci je crois bozui lisolo ya bato ya wata voilà merci John Fred Okumu je crois tosololi na bandeko par rapport au concert le 25 bandeko bosabone masima na katika pe ya television parce que tozala wana na terrain tozala le 17 arrivé ya wata toyamba ye pe le 27 tozala na stade po toyeba ndeni makambo yango ekoleka botikala malamu chez bino bye